quero darlle moitísimas gracias a todas as ilustradoras e ilustradores por ter participado neste fermoso proxecto que ilustra a provincia de Pontevedra e que nos enche de vida. Un dos debuxos que máis me prestou realizar foi un bosquexo do Brevés, un bosquexo, un bosquexo feito de, de xeito pois eso, rápido, vigoroso, e cando estaba facendo dixen aquí hai un cadro. Pasados seis anos o cadro está aquí. Simplemente tes que disfrutar o proceso de, de creación, ir á praia, ir coa bici por aí, sentarte, pintar. É unha profesión difícil e necesitas un pouco de luz que te guíe, pues estos faros me han servido de luz y espero que los disfrutéis y que, como digo siempre, pues os traigan luz en las noches de tormenta. Cando coches un objeto e pones en valor como unha peza de arte, a xente empieza a valoralo e a quererlo. Entón decidimos crear esta serie de casiñas que son da vila. Saías a calle e todo o mundo falaba Uf, este povo está morto, aquí non vamos quedar naide. Pois quixemos decir, vale, pois todo o contrario. Eh, igual veñan os extraterrestres e descubren isto bonito porque ao final de, de donde ti ves ou de donde ti, donde ti vives, pois ao final podelo traducir na, na túa obra. Galiza ten como, como mm, punto de referencia o mar, pero sobre todo deberíamos de ter como segundo punto de referencia os penedos. E isto eh, é un libro mm, de ficción que ten como base as pedras. Mandade comigo, cabei meu amigo. Irei madre a vivo. Mandade ir comigo, cabel meu amigo. Sentídevos moi orgullosas e moi orgullosos de onde nacestes, de onde vivimos e de esa capacidade non creadora que nos identifica as galegas e os galegos, que nos identifica a xente da provincia de Pontevedra. Música